انتوا اللي بينا بعتونا اتمنى دفعتم رهنا عملتوش حسابنا قتلتم املنا فتحنا وسبنا ضربناك وشلنا لعبناك وكسبنا فهمنا حطمنا حبتنا وصلنا ذاكرنا نجحنا جمدنا نشفنا فولنا سرحنا بطأنا قبضنا ألفنا أنتجنا صنعنا فكرتنا وسخنا نطفنا حلمنا كسرنا صغرنا كبرنا عليكم لعبنا جبناها يمين الشمال حوالينا كان مين لعبناها زميل كلنا عليكم حاطين ضربنا جميل عاملين شعرهم روتين صنعنا كتير سرقوا الفكرة من سنين حبينا نضفتوا شربنا خطرتوا رمينا سرقتو وصلنا طلعتو بضلنا زعل حذرنا ضحك شغلنا نوار شغلنا طفينا ولح طفينا ولح سونها كبرنا قبليكو زميلنا حبيتو فشلنا وسطيكم تعبنا بسبب تعبنا بسبب لقيتو معدل اشوفكم مرة حكوا هنا نايم كلاب الشهرة صعبة كله هنا فايق عدينا الموجة وانا في مكاني هنا قايم الشهرة هنا واسعة مش محتاج وسايط كله شايف نفسه جامد كله صايل عملنا موجة جديدة يلا كله عليها غير موجة بابلو كله هرس فيها غير غير موجة بابلو كله هرس فيها غير موجة بابلو كله هرس فيها